buat diriku yang selalu rindu kepada dirimu seakan-akan menusuk kalbu ibaratkan bunga indah di tangkainya tebarkan harumnya kepada pujangga yang sedang dimabuk cinta. Kaulah sang dewiku Yang selama ini Yang ku dambakan Kini engkau telah datang berikan kasih sayang pada diriku ini bagaikan sebuah sinar yang datang menerangi Tuhan telah memberikan anugerah tak ternilaikan pada diri. bye Oke, okay, terima kasih.